हेलो एंड वेलकम मैं हूं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग का आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स ऑफ पाइथन चलिए कुछ नया सीखते हैं सबसे पहले दोस्तों वेरिएबल्स होते क्या हैं इस बात को समझना जरूरी है तो variable are use to store data अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक ऐसा कंटेनर जो डेटा को सेव कर रहा है वो आपका वेरिएबल है अब यहाँ पे क्वेश्चन उठती है कि डेटा को सेव करने की जरूरत क्यों पड़ी तो डेटा को सेव करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम किसी भी तरह के अगर इनपुट ले रहे हैं यूजर से तो उनमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उस डेटा को कहीं ना कहीं सेव करना होता है अगर वो डेटा कहीं सेव है तो आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर जो रिजल्ट आती है वो भी आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है तो ऐसे में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है जो आप आगे चल के और डीपली समझ पाइएगा unlike other programming language Python has no command to declare a variable Python की बात की जाए तो यहाँ पे कोई कमांड नहीं है वेरिएबल डिक्लेरेशन की अगर डिक्लेरेशन की बात की जाए तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट होती है जहां पे हम कंपाइलर को बताते हैं कि इस नाम का वेरिएबल इस डेटा टाइप से बिलोंग करता है और ऐसे इसको यूज करेंगे तो अगर आपको सी आपने कभी किया होगा अगर जावा आपने कभी किया होगा या सी प्लस प्लस आपने किया होगा चाहे कोई भी स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने किया है तो वहां पे आपको वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करने की आवश्यकता पड़ती थी जैसे सी में आपको करना पड़ता था अगर मान लीजिए ए वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो आपको करना पड़ता था I N T int a semi तो इस चीज को आपको वहां पे करना पड़ता था पर यहाँ पाइथन एक जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है यहाँ पे वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग हो जाता है आगे चल के थोड़ा और डीपली हम लोग समझ पाएंगे कि पाइथन वेरिएबल बाकी लैंग्वेज के वेरिएबल से कैसे अलग है अगर बात की जाए वेरिएबल्स के नेम की तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके अलग अलग रूल्स है तो अगर बात की जाए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो यहाँ पे कुछ रूल्स है जो वेरिएबल होती है वो स्टार्टिंग उसका जो होता है वो या तो लेटर से होता है चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो डजेंट मैटर या फिर आपका अंडर स्कोर होना चाहिए अंडर स्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और अलाउ नहीं है like like, dollar sign use कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो एरर आपको मिलेगा आप एटीरेट अं, यूज कर रहे हैं आपको एरर लगेगा लेकिन अगर आप अंडर स्कोर से स्टार्ट करते हैं तो आपको एरर नहीं मिलेगा वेरिएबल नेम के नेक्स्ट जो रूल है वो है कि आप वेरिएबल नेम का जो स्टार्टिंग है वो नंबर से नहीं कर सकते किसी भी नंबर से आप जब वेरिएबल नेम का स्टार्ट कीजिएगा तो आपको एरर मिलेगा ये पूरा का पूरा हम लोग सेल पे देखें यहाँ पे अभी हम लोग रूल्स को वन बाई वन रीड कर दूंगी तो अगला रूल जो है वो है variable name can only content alphanumeric characters and under बात की जाए और डीपली तो यहाँ पे समझिए कि अगर वेरिएबल नेम है आपके पास एक्स वाई जेड तो आप एक्स वाई जेड वन लिख सकते हैं एक्स वाई जेड टू लिख सकते हैं एक्स वाई जेड थ्री लिख सकते हैं X Y Z underscore लिख सकते हैं आप अल्फा न्यूमेरिक जितने भी है अल्फाबेट और न्यूमेरिक करेक्टर को यूज कर सकते हैं हाँ लेकिन आपको कोई भी नंबर स्टार्टिंग नहीं करनी है आप वेरिएबल नेम के बीच में यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम के एंड में यूज कर सकते हैं पर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे आपको ध्यान ध्यान रखना होगा और अंडर स्कोर आप कहीं पे भी वेरिएबल नेम के बीच में कर सकते हैं साइड में कर सकते हैं आप जहां भी चाहे वहां यूज कर सकते हैं अगली बात आती है कि variable name are case sensitive यहाँ जो बात के सेंसेटिव है इसको समझने की जरूरत है के सेंसेटिव वो चीज है लाइक अगर मान लीजिए आप X Y Z small letter में लिख रहे हैं और उसका वैल्यू फाइव दे रहे हैं और फिर कैपिटल लेटर में एक्स वाई जेड लिख रहे हैं उसका वैल्यू टेन दे रहे हैं तो जब कभी भी आप कैपिटल लेटर में अगर पाइथन में यूज कीजिएगा तो आपको उसका वैल्यू ऑलरेडी टेन ही देगा क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल और स्मॉल लेटर का जो डिफरेंस है यहाँ के सेंसिटिव है इनको समझना होगा आपको आगे चल के देख आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा तो अब चलते हैं इतने सारे टॉपिक को लाइव एग्जाम्पल देखते हैं जैसे ही सेल आपका ओपन हो रहा है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक सिंपल वेरिएबल का नाम देंगे लाइक ए यहाँ डिक्लेरेशन नहीं सीधा असाइनमेंट होगा यहाँ डिक्लेरेशन का कोई स्टेटमेंट नहीं है कोई कमांड नहीं है यहाँ पे केवल और केवल सीधा असाइन किया जाएगा वैल्यू तो ए को अगर हम पांच असाइन कर दे रहे हैं तो ए में ये जाकर सेव हो गया यहाँ पे ए जो है अब इंटीजर टाइप बन गया आगे देखेंगे कि ये कैसे हुआ यहाँ पे अगर बात की जाए जब कभी भी ए लिखिएगा या फिर अगर आप नोटपैड पे कोडिंग कर रहे हैं इसका तो आप प्रिंट ए लिखिएगा तो फिर आपको फाइव आंसर मिलेगा अगर बात की जाए कि अगर न्यूमेरिक से स्टार्ट करें वेरिएबल का नेम तो फिर क्या होगा तो आप देख लीजिए यहाँ आपको एरर मिल सकता है अगर वन ए लिखे इज इक्वल टू फाइव आपको तुरंत इनवैलिड सिंटेक्स का एरर मिल गया एरर आपको सिंटेक्स एरर इसको बोलते हैं आगे एरर्स के टाइप्स भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वही A one is equal to five कर दे रहे हैं तो क्या एरर देगा सोचिए अब यहाँ एरर नहीं देगा क्यों क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फा न्यूमेरिक यूज करने को बोल चुका है पहले आप अल्फावेट फिर न्यूमेरिकल आप यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे आप जब कभी ए वन डालिएगा तो आपको फाइव मिल जाएगा अगर मान लीजिए अगर ए अंडर स्कोर डाल दे रहे हैं तो क्या ये एरर देगा बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि आप अल्फाबेट के साथ अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं आप अंडरस्कोर को शुरू में भी यूज कर सकते हैं इन सब चीजों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर अगर आपको लगता है कि हमें नंबर देना है लेकिन जो वेरिएबल का नेम है उसके बीच में देना है तो ए वन बी अगर हम लिख रहे हैं तो भी आपको एरर नहीं देगा यहाँ पे रूल्स जो है उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा अब चलिए देखते हैं के सेंसिटिव की बात है तो अगर मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल ए बी सी है इसको हमने फाइव असाइन कर दिया और एक आपके पास वेरिएबल बड़ा ए और छोटा बी सी है इसको हमने सिक्स असाइन कर दिया फिर आपके पास एक variable small A capital V small C है स्मॉल सी है यहाँ पे हमने इसको सेवन असाइन कर दिया फिर आपका वेरिएबल एक A capital B capital C है यहाँ पे हमने इसको एट असाइन कर दिया फिर आपके वेरिएबल टोटली कैपिटल में नाइन है यहाँ पे हम लोग इसको नाइन असाइन कर दिए अब ये के सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही इसके लेटर के कैपिटल और स्मॉल को चेंज करेंगे ये अलग अलग वेरिएबल के लाइक ट्रीट करेगा जैसे अगर आप स्मॉल एबीसी को प्रिंट कराइएगा तो आपको सिंपली फाइव प्रिंट कर देगा जैसे आप कैपिटल एबीसी को प्रिंट कराइएगा तो आपको नाइन प्रिंट कर देगा तो ये सारी चीजें केस इंस्टिट्यूट के अंदर आती हैं चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं वेरिएबल को और भी डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल की मेमोरी अकुपाई करने की जो नियम है रूल है वो क्या है और मेमोरी कैसे ये अकुपाई करता है अब इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा जो वेरिएबल है कितना मेमोरी लेता है और कैसे सेव करता है तो अगर बात की जाए कि कैसे सेव करता है तो आपकी जो कंप्यूटर की जो पूरी की पूरी मेमोरी है उस मेमोरी में एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स और आपके कंपाइलर्स के लिए एलोकेट कर दिया जाता है उसके बाद उस एलोकेटेड एरिया में आपको वेरिएबल्स के नाम के अकॉर्डिंग उनके साइज उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग एक जगह सेपरेट कर दी जाती है वहां जैसे यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं विजुलाइजेशन तो आपके पास एक बड़ा सा डेटाबेस मेमोरी है उसके अंदर एक छोटा सा एरिया में आपको मिल रहा है डेटा सेव किया हुआ और उसमें एक छोटा सा एरिया मिला है ए नाम के वेरिएबल को सेव करने के लिए ये आपका वेरिएबल का जो स्पेस है एक ए जो वेरिएबल है कितना स्पेस लेगा ये डिपेंड करेगा इसके डेटा टाइप पे डेटा स्ट्रक्चर में आपको सेपरेटली इन सब चीजों को और डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा अब बात की जाए अगर असाइनमेंट वैल्यू कैसे की जाती है वेरिएबल में तो यहाँ पे अगर बात करूं पहले ही आपको हमने बता दिया कि जैसे आप इक्वल को यूज करते हैं सिंगल इक्वल को यूज करते हैं तो आपको वो असाइन कर देता है वैल्यू जैसे A is equal to five five जो है ए में सेव हो जाती है यहाँ पे हम लोग देखेंगे Python variable need not to declare जो मैंने पहले भी बता दिया है और define in advance as is the case in many other programming language और to create a variable just assign it a value and then start using it यहाँ पे दोस्तों आपको पहले ही करके हमने लाइव भी दिखा दिया कि जैसे ही आप अगर ए को यूज करना चाहते हैं तो उसको वैल्यू दीजिए और वो काम करना शुरू कर देगा वहां आपको कोई डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है जैसे आपको सी या सी प्लस करना होता था इसलिए पाइथन को बहुत ही इजी लैंग्वेज बोला गया है यहाँ आपको जो काम वहां तीन लाइन चार लाइन में करना होता था सी प्लस प्लस सी जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे आपको केवल और केवल एक लाइन में ही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो in Python a variable may be assigned a value of one type and then later we assign a value of different type अगर मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल आप उसको फ्लोट में आगे चल के उसको असाइन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं चलिए देखते हैं सेल पे इसका लाइव एग्जांपल कैसे ये होता है हमारे पास एक ए वेरिएबल है जिसको हमने फाइव असाइन कर दिया अब यहाँ पे देखना है पाइथन में कि जो वेरिएबल जिस टाइप की डेटा को असाइन करता है जिस टाइप की डेटा को वो होल्ड करता है उस टाइप का वो वेरिएबल वर्क करता है तो यहाँ पे जो अगर टाइप की बात की जाए ए की तो वो इंटीजर टाइप है लेकिन अगर आपको चेक करना है कि इंटीजर टाइप है या नहीं है तो आपके पास एक फंक्शन है टाइप फंक्शन और टाइप फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है वो आप ए लिख सकते हैं और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इंटीजर टाइप के क्लास से ए बिलोंग करता है अब यहाँ पे इंटीजर टाइप का क्लास का मतलब क्या है कि पाइथन के अंदर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होती है और ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है तो यहाँ पे जो ए है वो इंटीजर टाइप क्लास से बिलोंग करता है ए को हम जब इंटीजर दे चुके हैं तो ए को अगर 5.5 दे देते हैं तो ये अब फ्लोट की डेटा टाइप हो जाएगी यहाँ पे हम लोग फिर वही कमांड टाइप यूज करेंगे और जैसे ही हम टाइप कमांड को यूज करेंगे तो आपका ये क्लास फ्लोट से रिलेट कर रहा है इस बात को वो प्रिंट कर देगा और इस तरीके से वेरिएबल को असाइन किया जाता है आगे हम लोग चलेंगे और एडवांस में देखेंगे कि वेरिएबल असाइनमेंट और भी कितने तरीकों से होती है आगे चलते हैं देखते हैं वेरिएबल असाइनमेंट मल्टीपल लेवल पे भी किया जाता है एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू दे दी जाती है अलग अलग टाइप के वैल्यू दे सकते हैं तो यहाँ चलते हैं और देखते हैं फिर से सेल खोलते हैं तो अगर मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल ए है एक वेरिएबल बी है और एक वेरिएबल सी है हम वैल्यू देना चाहते हैं ए को टेन बी को ट्वेंटी और सी को थर्टी तो इस तरीके से तीनों वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएंगी अब यहाँ पे हम लोग सिंपल ए को प्रिंट करके देख सकते हैं क्या हुआ बी को प्रिंट करके ऐसे देख सकते हैं अगर आप चाहें तो तीनों को अलग अलग डेटा टाइप से भी असाइन कर सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है ए कॉमा बी यहाँ पे हम दो वेरिएबल लिए ए में हमने सेव कर दिया अपना नाम और यहाँ पे हमने इंटीजर नंबर बी में सेव किया अब यहाँ जब ए को प्रिंट कीजिएगा तो आपको एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा जैसे ही आप बी को प्रिंट कीजिएगा तो आपको एक इंटीजर प्रिंट होगा टाइप चेक करना चाहते टाइप फंक्शन आपको यूज करना है और यहाँ अगर ए की टाइप की बात की जाए तो आपको स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करेगा एस क्लास जो है वो स्ट्रिंग को डिनोटेड है और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल पाइथन के एक बिगनर लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक की बात समझ चुके हैं आगे कुछ बातें जो होती हैं वो आपको प्रोग्रामिंग करते करते ही समझ में आती है और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें अगर आपको शेयर करने का मन हो तो प्लीज शेयर भी करें और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे थैंक यू जय हिंद ये आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है